kita pindah semua kita melakukan pengecekan ya ini teman-teman ada yang berlubang kan kita kasih dembul hmm. isamu sebelum proses pengecatannya setelah kita pindah semua kita melakukan pengecekan ya ini teman ada yang perlu pengen kita kasih dembul hmm. mu sebelum proses pengecekan ya. ini kawan hasil dari episode kemarin pagar minimalis besok kita tinggal pasang proses pemasangan monggo dicat dicaci nanti dikomentari jono. Aku jono kan pas kudu melok gabung ora ya. Hmm. Jadi kok kae sedek kawan, kowe kemana ke aku. Aku sih Hah? Masih. Masih. Ben